kita akan coba cek kita akan coba cek DTC mobil Grand Livina yang saat ini nyala ya guys cek engine-nya seperti ini kita akan buka kap mobilnya terlebih dahulu oke okay. kita coba matiin dulu dan kita dan kita cabut soket nomor 4 untuk coilnya mantiknya di sini dan kita coba cek lagi kunci kak ambilin kunci itu kemudian kita sambung lagi soketnya nah, ini saya cabut dulu coba pasang lagi coba pasang sampai bunyi klik saya akan coba nyalain lagi setelah dicolokin kembali soketnya nah ini masih nyala ya guys sekarang kita betulkan untuk scan manualnya kita matikan dulu kemudian kita ke on posisi on ya ini on kemudian kita matikan lagi kemudian setelah on off ya kita mati kemudian sekali lagi on injak gas selama lima kali banyak lima kali satu dua tiga empat lima lepas satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan setelah delapan kita tahan kita tahan sampai lampunya berkedip